ඔන්න අපි අද පොඩ වෙනස් විදිිය දෙයක් කාන්න බැලුවේ තාලන්තද අප ඩ්‍රෝන් එක නැතිවුණා ඉතින් අද අපි බැලවා ඩ්‍රෝන් අන්බොක්සි එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපිට හම්බුනා මේ ඩ්‍රෝන් සෙට්ටක් අපි ඩ්‍රෝනය නැතිවෙච්චිකාම ගත්තා මෙතන තියෙන ෆ්ලයිමෝ කොම්බෝ කිට්ට එක තියෙන මෙතන ඉතින් අපි බලමු මේ අපි ගත්තු ඩ්‍රෝන් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන ඩ්‍රෝන් එකේ තියෙන මෙන්න මේකේ අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු එහෙනම්. දන්න මේ මොකද්ද ඩ්‍රෝන් එක? මේ පැත්තෙන් කැඩුවා. මේ සයිඩ් එක කැඩනවා. මේ සයිඩ් එකනොත් කැඩුවා. අද උඩත් කඩනවා. උඩත් <laughs> කඩනවා. right. <laughs> Bubble Tiana. අන්න තියෙනවා මේක ඇතුලේ ගත්තහම පොඩි බබල් රැප් වගේ තියෙනවා. බබල් රැප් එක විසි කළා. ඕනේද ඔයාලට? ආවකෝ තියාගන්නකෝ. ඊට පස්සේ බලන්න මේක ලස්සනට පැක් කළ වෙලා තියෙනවා. ආ මේක තියෙනවා වොරන්ටි කාඩ් එකක් තියෙනවා. ආ ඊට පස්සේ මේක පැකින් එක විතරයි අපි පැකින් එක අහක් කරමු. ප්ලාස්ටික් සීල් එකක් තියෙන්නේ. Okay right. කොහමද අපි ඉරාගමුකෝ මේක. ඔහො මේක මෙහෙම තියමුකෝ. ඔන්න mini 3 box එක. මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. පස්සේ මේ සීල් එකත් ගලවන්න ඕනේ. මේ පැත්තට අරින්න කියලා තියෙන රයිට් ඒ පැත්තට ගියා. ඔන්න box එක open වෙනවා. රයිට් <laughs> මෙතන තියෙනවා fly app එක. ලස්සනයි. හරි ලස්සනයි. මේ පැත්තට කියන්නේ ලස්සනයි කියලා. ලස්සනයි. ආ රයිට්. මෙතන සිට් වෙන්න දැන්. දැන් ඔන්න මුලින්ම ඩ්‍රෝන් එක තියෙනවා මෙතන. මෙන්න විශේෂම දේ ඇත්තන ඩ්‍රෝන් එකේ මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මෙච්චර කාලයක් ගත්ත ඩ්‍රෝන් වල ඔක්කොම තිබ්බේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න ඕන එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන මේ RC ඩ්‍රෝන් එක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකයි බැටරි ඔක්කොම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ප්‍රොපෙලර් සෙට් එක ඒවා තියෙනවා. ඒක තමයි බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරි. බොක්ස් එක ඇතුලේ ඒ ටික. ඊට පස්සේ අපි බලමු ෆ්ලයිමෝ කොම්බෝ පැක් එකත් ඕපන් කරලා. දැන් බලන්න මේ කුණු ගෑවිලා මෙතන බොහොම ෆ්ලයිමෝ කොම්බෝ එකත් ඕපන් කරමු. ෆ්ලයිමෝ කොම්බෝ එකේ තියෙන්නේ මොනවද බලමු. රයිට්. ෆ්ලයිමෝ කොම්බෝ එකේ තියෙනවා බෑග් එකක්. ඊට අමතරව බෑග් එක ඇතුළේ තියෙනවා මොනවද ප්‍රොපෙල සෙට් එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව බැටරි තියෙනවා මේ බැටරි සෙට් එක මෙතනින් තියෙනවා මම මෙහෙම තියන්නම් මේ වගේ මොන බැටරි සෙට් එක තියෙනවා බෑග් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ මේ බැටරිය ගත්තා මේකේ බැටරි දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ බැටරි දෙක මොකද්ද ඉන්ටෙලිජන්ට් බැටරි 47 මිනිත් ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා හැබැයි මේ ග්‍රෑම් 250ට වඩා වැඩි එතකොට අපිට මෙහි ලයිසන් එක ගන්න ඕනේ ග්‍රෑම් 250ට වැඩි නම් ඩ්‍රෝන් එක බලමු අපි ඩ්‍රෝන් එක දිගට යනලා ඒ අතර මේ ඩ්‍රෝන් <laughs> ඒ අතර මේ ඩ්‍රෝන් එක මේ මේක තියෙන අතරේ මෙයාත් ඇඳ අපේ ඩ්‍රෝන් එක ඩ්‍රෝන් එක අඳින්න බලන්න ඔන්න මෙන්න මේක තමයි මිනි ඩ්‍රෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උගන් පේනවා ඇති. මේ ඉස්සරහම බොහොම ඉතාමත් කුඩාවට තමා තියෙන්නේ. මෙතනින් මේවා ප්‍රොපෙලස් දිගාරින්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම දිගාරින්න පුළුවන්. එහෙම දිගාරින්න පුළුවන්. මෙතන බැටරි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ගිම්බල් එක. ගිම්බල් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ගිම්බල් එක. පේනවා ඇති. ගිම්බල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කොහොම ලස්සනට තියෙනවා මෙහෙම. ආ මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ටික දැන් හිමිටිමිට ගලවන්න ඕනේ. අපි ටික උඩ යවනකොට මේ ටික මම ඔක්කොම ගලවන්නම්. හ්ම් දැන් අපි මේක බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට තමයි ගිම්බල් හරි ලේසියෙන් හයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ කවර් එක කවර් එක තලෙන් හයි කරගන්න පුළුවන් වුණා. රයිට්. ඊට අමතරව අපි බලමු RC එක බලලා කොහොමද කියලා. RC එක ගත්තොත් RC එක කොළ ටික දාමු මෙහෙට. RC එකේ මේ පැත්තේ තියෙනවා පිටිපස්ස ඊට අමතරව RC එකේ ඉස්සරහා මෙහෙම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ වගේ. ඊට මන්ස මෙතන තියෙනවා RC එකේ control button set එකක් තියෙනවා. අපි බලමු පොඩක් power on කරලා on නේද? බැටරි already බැටරි තියෙනවා. බලමු පොඩක් on කරලා. right. ටිරිඩි සද්දාවා. ෆස්ට් ටයිම් ඔන් වෙන්නේ DJI logo එකත් එක්ක මොනවානද කියලා මම දන්නෙත් නැහැ බලන්න සෙටප් කරලා මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මාක් හරි පොඩි ෆර්ම්වෙයාර් අප්ඩේට් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා කියලා තිබ්බා ඉතින් බලමු ඒක අප්ඩේට් එක කොහොමද කරන්න කියලා මේක ඊළඟට ඉතින් අභිනවෙන් හම්බෙච්චි ඩ්‍රෝන් එක. දැන් බලමු අපි පළවෙනි පාරම මේ කැමරාව අන්මවුන්ට් කරන එක බලමු. මොන වෙයිද දන්නේ නැහැ. ස්ටිකර් හැම තැනම. බලමු. මෙතනින් කියලා තියෙනවා මේක ගලවන්න. රයිට් ගැලෙව්වා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගැලෙව්වා. ඊට පස්සේ මේ මොනවද මේ හතර අතේ ස්ටිකර්. පොඩක් බලන්න ඕනේ කොහොමද ගලවන්නේ කියලා. රයිට්. ස්ටිකර් ගලවන්න කියලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ස්ටිකර් ගලලා වීසි කරන්න ඕනේ මේ ඩ්‍රෝන් එක. දැන් බලන්න ගිම්බල් එක මේ වගේ තියෙන්නේ. ඔන්න අභිනවයෙන් අපි ගුවන්ගත කාරණ තමයි යන්නේ පළවෙනි පාට. ඇත්තටම ගුවන්ගත කාරණ මට එළියට යන්න විදියක් නැහැ. මේ වෙලාවේ මොකද තාම රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ෆිනිෂ් වෙලා නැහැ. හැබැයි ග්‍රෑම් 250ට අඩුවෙන්ද යවන්න පුළුවන්. ඒත් ගොඩක් දුරට යන්න ඕනේ මේක උඩ යවන ඕන. ඉතින් අපි ගේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක් try කරලා බලමු. බලන්න. මෙතන ඩ්‍රෝන් එක, මෙතන ස්මාර්ට් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක, විශේෂමේතු අප ස්මට රිමෝට් කටරෝලේ ගත්ත හතුතම ෆෝර්න් එක කනෙක් කාන්න එක වර නවත්ත ගන්තම අපි ගත්තේ ටිකටික් සෞන්් එකවා මේ අනිතක තම ග්‍රෑම් දෙසි පනට බරාඩු ඕන තන ගෙනියන්න පුල ඒවතම හැබැමට මේ කන්ට්‍රෝල එක පොඩ පොඩි ප්ලාස්ටික් ගතියක් දැනවා ප්ලාස්ටික් ෆිලින් ඇතම තියන්නේ ඉතිං ප්‍රෝමඩල්ලක් කියලා කිව්වට ප්ලාස්ටික් තිච්චරම ගතියක් තරම සොලිඩ් නෑවගේ තම තේරෙන්නේ ඩ්‍රෝන් එකත් නිකන් ඒ වගේ තමයි තේරෙන්නේ. එහෙම තමයි තින්නේ. බරක් දැය 250ට අඩුවෙන් හදන්න ඔක්කොම දෙන්න බෑනේ. ම් ෆර්ම්වෙයාර් ඉන්ස්ටෝල් අන්න අදගත්ම දේ ෆර්ම්වෙයාර් එක. ෆර්ම්වෙයාර් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකක් තියෙනවා අපි ඒක කරලා ඉමු. මේකේ user interface එක හරිම ලස්සනයි. වාරණ ඕන මට පුළුවන් sensors off කරන්න. මම sensors off කළොත් ඕන අද රටේ හැබැයි ඩ්‍රෝන් එක ගිහලා ඕන තරම් හැප්පෙන්න පුළුවන් sensors off කළොත්. බලමු sensors off කළා කොහොමද කියලා. right බලමු ah, right sensors off කළා දැන් කිසිම දෙයක් නැහැ ඕන් දැන් ඕන අතකට යවන්න පුළුවන් sensors off කරාම අනේ පොඩ්ඩක් භයානකයි මොකද සෙන්සර් ඔෆ් කරාම ඩ්‍රිෆ්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා ඩ්‍රෝන් එක. එතන පොඩි භයානක ගතියක් තියෙන හැම කරාම. හැබැයි මේකේ සද්ද නම් ඉතාමත් අඩුයි. මං ආසම දෙයක් තමයි මේ ඩ්‍රෝන් වල සද්දේ. මේක නැත්තම් සැලකිය යුතු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයෙන් සිව් මූල ගන්න එන්නේ. වල මොකද හිතන්නේ නංගි? මේ සෙල්ලම් බඩු හොඳයි වගේනේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමා DJI Mini 3 Pro කියන ඩ්‍රෝන් එක ගෙදර ඇතුළේ ඇව්වහම අපිට දැනිච්ච විදිය. හැබැයි මේක හිතුවාම කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම Mavic එකත් එක්ක මගේ තියෙන Mavic Air එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කළොත් මේක ඇත්තනම සද්ද නම් ඉතාමත් අඩුයි. මේ Mavic එක උඩ යවද්දී නම් හෙන සද්දයක් එනවා. මේක නම් සද්ද ඉතාමත් අඩුයි. එන අඩු සද්දයක් එන්නේ ඊට අමතරව බරත් අඩුයි. බර ග්‍රෑම් 250යි. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් තැන්වල මේක යවන්න පුළුවන්. හැබැයි සිංගප්පූර අපි එහෙම යවනවා නම් 250ට වැඩි නම් මගේ ඉන්ටේජලට අනික් බැටරි ප්ලස් බැටරිය පොඩ්ඩක් බර වැඩි එද අපිට මේ ලයිසන් එක අවශ්‍ය කරනවා නැත්තං අවශ්‍ය කරන්න දෙසේ පනට අඩුයින ඉති අපි මේක දැන් ඊලකට බාන්න කොහර එලිය තැන ගැවලා ඉති ඒක අපි අන්නවන සිංගපූර තින ඩ්‍රෝන් සේ් ඒරය තියන එකන ද්‍රෝන් අලෝකරු පේරය තියන ඒරයක තම උඩයවන්න ඕනේ ති බලමු වෙලාවක ගිහිල්ලා ඒත් ගීල උඩයවලා කොහොමද මේක පෆෝම් කරන්න කියලා මං හිතන්නේ අවුලක් නෑ චූටුනාට පික්චකොල්ටිගේමත් හොඳයි මැවික් එකට සාපේක්ෂව මට පෙනිච්ච විදිහට පික්චකොල්ටිය ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ මැවික් මැවික් නෙමේ මොකද්ද DJI Mini 3 Pro එක අන්බොක්ස් කළාට පස්සේ හම්බෙච්චි පළවෙනි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඔගොල්ලොත් මේකක් අරගෙන බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් බයි